jambo lolote la kwangu, nilikuwa simfichi, nilikuwa naongea naye vitu vingi, naye alikuwa akiwa na jambo lolote lazima aniambie kitu chochote. Tujifunze sana, tunapokuwa na silaha tusiwe wepesi sana wa kufanya maamuzi. Kila mtu anafahamu kuhusiana na msiba mzito ambao umetokea Mwanza. Tumekutana na Hechi Baba, Hechi Baba msibani, Hechi Baba pole kwa msiba mzito. Tushapoa, tushapoa, ndio hivyo, ametangulia, tupo nyuma yake. Ni funzo na ni fundisho pia eh. Mwanza ni, ni nyumbani by the way. Uh, tukio limekuwa zito sana Tanzania nzima. Kwako Baba, una nini cha kuzungumzia kwanza kuhusiana na hili tukio, kwanza kama kati ya watu ambao ni wakazi wa Mwanza? Kwanza nitoe pole eh, kwa familia familia zote mbili e, napenda kutoa pole, ila mimi kwa sababu wote nilikuwa nawafahamu, lakini Swalhand alikuwa rafiki yangu sana, alikuwa rafiki yangu sana kwa, napenda kutoa pole kwa wazazi wake na familia nzima na wanamwanza wote na Watanzania wote. Kila mtu ajua kitendo ambacho e, kilichotokea si kizuri, hakuna mtu kapendezewa na kilichotokea, lakini iwe funzo na fundisho kwa vijana na kwa watu wote pia kwamba tufikie mahara basi hasira zetu tuzirudishe nyuma, tusiwe na maamuzi ya ghafla na tusiwe na ile jazba ya kukaa na kitu kwenye roho. Na ndio maana mimi naambiaga watu kila siku, jifunze kutoa kitu kilichopo moyoni, usikae na kitu. Mtu anaweza kukuona unazungumza kitu akachukulia kawaida, lakini ni bora uzungumze, watu wajue, kuliko kukaa kimya, ah, kwa sababu hata kilichotokea kila mtu nadhani historia ya ndugu ameisikia, ni kwamba nini kilichotokea. Inabakia angejua au tungejua, lakini achoweza kusema tu namwombea dua, kwa sababu sisi sote tuko safari moja. Hakuna mwanadamu atakayebakia. kwa zetu zimeangalia chini na wote tutaenda chini. Nilisikia una ukaribu wa hii familia, ukaribu na hii familia uko vipi kwako? Uh, mimi mimi ni mwanafamilia yani ukizungumzia familia, mimi ni mwanafamilia, ni mwanafamilia kabisa haswa. Ah, kwa hiyo ni kwamba nimeumia, nimesikitika kwa sababu nilikuwa kwenye furaha na furaha yangu pia ilikuwa ni kubwa, hata yeye mwenyewe pia aliiona. Baada ya Diamond Platinum kunipa ubarozi wa Wasafi Bet, nilipotoka pale alinipigia yaani simu akanipongeza sana, akanambia hongera kakangu, nimeona umefanya kitu kizuri sana, kuomba msamaha ni kitu kizuri sana, usikae na kitu. Nikamwambia asante, lakini kwa sababu na mimi nilikuwa na haraka haraka tukuongea vitu vingi, na pia alikuwa amepanga baadaye kuja kwenye show, lakini kuna muda wakati mimi nimeshuka, kuna mtu alikuja kunipa taarifa, kwa sababu nilikuwa nishamuuliza mbona leo simuone Salha, sababu si kawaida yake. Yani shughuli yoyote kubwa ambayo inafanyika yeye alikuwa ni mpenzi na ni mtu ambaye anapenda burudani, alafu kikubwa tena kaka yake nilikuwepo na anajua niko na Diamond Platinum na tayari nishakuwa barozi wa Safbet. Ni kitu ambacho nilipopewa taarifa, kiukweli nijisikia vibaya sana, kwa sababu katoka kunipongeza mchana, alafu baadaye napewa taarifa ambayo ni tofauti. Nisikitika sana na nikajisikia vibaya kwa sababu mume wake nilikuwa namfahamu hata kabla hajawa mume wake, alikuwa mimi na yeye tunafahamiana vizuri na tushie kuzungumza vitu vingi sana mimi na yeye na Swalha alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana kuliko mtu yoyote, na hata kwenye video ya mariam aliyefanya makeup ni Swalha, na kuna baadhi ya video ambazo, ambazo sasa nimeposti nilikuwa na Swalha. Ni rafiki, ni ndugu, ni mtu wa karibu sana na mimi koo Nimesikitika na nimeumia sana, kwa sababu hakuna kitu kizuri kama kuwa mkweli. Mimi nimeumia sana sana na Watanzania wengi wameumia sana, ndugu pia wameumia sana, na wapo watu walioumia zaidi yangu mimi, lakini ukaribu wangu mimi na yeye ndicho nachokizungumza sasa hivi mimi hapa, na kwa sababu mimi na Swalha tulikuwa marafiki sana, sio urafiki wa juujuu, wa kushauriana mpaka kuongea naye vitu vingi vya msingi. Nilikuwa ni mimi mpaka nilikuwa namshauri kufungua ofisi kwa sababu ya makeup, nilikuwa ni mimi ndio nilikuwa namwambia, lakini unaambiwa safari ya mwanadamu kila mtu, hakuna ajuaye kesho yake. Ametangulia, tupo nyuma yetu, tujifunze pia. Ili ni funzo kwa sisi vijana na watu wote, dunia nzima ijifunze, yani kwamba ukimwona mwenzio na unapoona mwenzio katangulia ama mtu wako wa karibu, inabidi nawe ujifunze pia, ujue kwamba unatakiwa uishije pia, duniani tunapita. Umempoteza ume mtu wa namna gani kwako Hichi Baba? Ni mtu muhimu sana kwangu kwa sababu ni, ni, ni mwanadada ambaye alikuwa mcheshi sana, alafu tulikuwa tunabadilishana naye mawazo sana. Ni mtu ambaye yani, nikiwa na jambo langu lolote, hata ukienda kumuuliza mdogo wake atakwambia jambo lolote la kwangu. Nilikuwa simfichi, nilikuwa naongea naye vitu vingi, naye alikuwa akiwa na jambo lolote lazima aniambie kitu chochote kwa sababu tulikuwa ni marafiki mpaka ndugu. Anaweza akapiga simu, ongea na baba eh, nikaongea na mzee, ongea na mama eh, nikaongea na mama ni mtu ambaye tulikuwa naye karibu sana. Kwa hiyo nilipopata taarifa kwa kweli, yani tu, tuongee ukweli kwa tukio lililotokea, hata kama mimi sikuwa naye karibu, kila mtu kasikitika, kwa sababu ni kitu ambacho ni bora mtu, hata mtu augue upewe taarifa naumwa au itokee nini, lakini kifo cha ghafla cha maamuzi ya binadamu, tupunguze hasira, tusiwe na jazba jamani. Ukiwa na kitu jifunze sana kutokuwa na maamuzi ambayo sio ya msingi na sio ya busara yanakuharibia kila kitu. Kwa tujifunze kurudisha hasira zetu nyuma, tusizitangulize mbele, kwa sababu zinakuja kuleta madhara na zinakuja kuleta matatizo makubwa. Ah, kwa mfano ndugu yangu Swalha, familia ilikuwa pia inamtegemea kwa sababu alikuwa ni mdada mpambanaji, mfanyabiashara na pia anafanya shughuli zake za aina mbalimbali. Kwa, kwa familia ni pengo kubwa na ni pigo kubwa kwa mwanaume pia na yeye pia upande wake, sababu alikuwa ni mfanyabiashara, na yeye pia kwenye familia yake ni pengo kubwa sana. Kwa hiyo tujifunze sana kurudisha nyuma hasira zetu. Siwezi kusema chanzo kwa sababu sijui chanzo, siwezi kuzungumza, labda maamuzi aliyoyafanya sio mazuri, sababu mimi mwenyewe sikuwepo. Lakini kikubwa tu ni kwamba tujifunze sana, tunapokuwa na silaha tusiwe wepesi sana wa kufanya maamuzi. Ndio maana hata mimi napenda kusema kwamba mtu yote ukimwona anatoatoa silaha ovyo ovyo, toa taarifa polisi. Jeshi la polisi lipo kwa sababu yetu sisi. Kamripoti mtu. Kwa nini mtu aanze kwa kutishia tishia? Tutoe taarifa polisi. Silaha sio nzuri kwenye kumtishia mtu. Silaha ni kwa sababu ya kukukinga wewe, kama kumetokea tatizo lolote kubwa, uharifu na nini na nini na nini, kama mtu tuko na tatizo, lakini isiwe silaha kwa sababu ya ku uenda kumuua mke wako jamani, sio kitu kizuri. Subira, tujifunze subira sana. Ndio maana mimi napenda nikiwa na kitu niseme. Mimi hata kama ukinisema vibaya, nikiwa na kitu acha niseme, kwa sababu nikikaa nacho kinaweza kikaniumiza sana. Kwa tujifunze, ukiwa na kitu jaribu kuambia watu ama kusema. Acha mtu akuone mjinga, mpuuzi, una akili, lakini wewe mwache akuone, lakini ukweli wako kutoka moyoni, acha useme. Uwezi jua labda Salha alikuwa na vitu vingi vya kuzungumza, lakini halikuwa analifikisha swala kwenye familia. Leo hii tunamsindikiza ndugu yetu, narudi pale pale, tujifunze kwenye hivi vitu, sababu hata mimi hii hali ambayo imetokea haijapishana sana na hali ambayo nilikutana nayo mimi, haijapishana kabisa. Ukaribu ambao ulikuwa nao, kuna namna ambayo aliwahi kushirikisha kwamba kuna changamoto, ana tatizo gani, au wana ugomvi? Ah, unajua mimi sikuwepo, nilikuwa daa. Nilivyorudi nikaambiwa Salha kaishaolewa. Baada ya kama wiki ya tatu akaambiwa Chibaba akaja akanipigia simu, tukaonana naye sasa, nikazungumza naye. Kwa kuwa mshikaji nilikuwa namjua, sikuwa na kitu chochote cha kuzungumza, sababu watu washafunga ndoa na shughuli ilikuwa nzuri. Sikuwa na kitu chochote cha kuzungumza zaidi ya kumwombea dua kwamba ndoa yao iendelee salama lakini hiyo hali na mimi ishanikuta hali kama hiyo hiyo, yani kwamba swala mke na, la mke na mume ni swala zito sana ndugu zangu, swala zito sana, linahitaji roho na moyo wa subira sana. Mimi ilinikuta hali ambayo ni tofauti na ndugu zangu, lakini nilifanya subira, sikufanya maamuzi, na mpaka leo watu wanashindwa kuelewa kwa nini H Baba azungumzie kuhusu yeye na Flora. Nataka tu niwaambie, nilitumia busara na hekima, ndio maana unaniona Chibaba nipo, lakini ningetumia hasira leo tungekuwa tunazungumza mambo mengine. Unajua, mke ni jambo lingine kabisa, lakini watu walikuwa wanasema oh, mbona wewe na Flora siku na moja mbili tatu? Naambia hapana, acha nirudi nyuma nijifanye mjinga, lakini yeye aende muone yeye ni yuko sawa, lakini mimi naepuka vitu vingi. Tuna familia, tuna watoto ana ndugu zake na mimi na ndugu, lakini jambo lililotokea mimi mwenyewe sikupendezewa nalo, lakini nilifanya subira na nikarudi nyuma mpaka leo. Ndio maana hata yeye tukimuuliza kwamba una talaka kutoka kwa H baba, atakwambia hana talaka. Kwa sababu ya kitu gani? Niliweka subira, nikarudi nyuma, nikaachana na hivyo vitu, nikafungua ukurasa mpya. Kwa vijana ama ndugu zangu, tujifunze sana hasira kutokuziweka mbele, hasira zirudishe nyuma hasira hasara, utafanya maamuzi ambayo baadaye utakuja kujutia. Sasa kwa nini ufanye maamuzi ambayo baadaye tutakuja tutajutia? Haipendezi. Kwa hiyo serikali pia ilitazame hili kwa watu wenye silaha. Jamani, kiukweli, situmieni silaha zenu kwenye mambo muhimu na mambo ya msingi ambayo mmewekewa. Haya mambo ya kutishiana tishiana haya au kuja kutoa uhai wa mtu bila sababu za msingi, jamani, tuwe makini sana kwenye hili. Tunaomba serikali ilipatia jambo vizuri kwa kweli. Vijana tujifunze, sio kuombaomba tu silaha, tusiombe tu silaha. Sio kitu kidogo, unaomba silaha, unaomba silaha. Saa zingine hata mtu hana uadui wowote, lakini tu anaomba silaha. Waangalie watu wanaopewa silaha sasa hivi, wachunguze sana na umakini uwepo, kwa sababu kuna watu wengine hawako sawa kichwani. Kutishiana kumekuwa kwingi sana sasa hivi. Hili jambo nadhani serikali watalifuatilia na wataliweka sawa, na mambo mengine yataenda sawa, kwa sababu ni usawa wa kazi iendelee ya mama, na mama tunatakiwa tumheshimu, kwa sababu kazi anayoifanya ni kazi kubwa na anaupiga mwingi kwao, tumheshimishe mama yetu. Haya matukio sio mazuri, mama yetu anafanya kazi nzuri, na sisi inabidi tumsapoti yeye kumwonyesha kazi nzuri, sio matukio cha mwisho uh, kitu gani kilitokea kati yako na Flora mpaka uh, unahisi au na kila sababu ya kufananisha la kwako na hili ambalo limetokea la Salva? Hapa tunazungumzia ndoa ndoa ina vitu vingi sana. Unajua kuna mahusiano na ndoa. Ndoa ni kitu kingine, ndugu zangu, tuongee ukweli, ndoa ni kitu kingine. Kwa hiyo niliamua kukaa kimya, ndio maana wengi wakwambia mbona huwa uzungumzii. Siwezi kuzungumzia kitu ambacho ni mama watoto wangu, siwezi kumsema vibaya kwa sababu yule tumezaa naye, tuna watoto, siwezi kuzungumzia hilo swala kwa sababu nirudi nyuma mwenyewe nikasema hapa nisifanye maamuzi ambayo sio ya msingi na ndio amenisaidia kuwepo na ndio amenijenga kuwepo. Mimi ni mkweli sana, kama jambo linatokea huwa nasema, lakini swala la ndoa nikasema hapana, nikisema ili nitaharibu mambo mengi, na namshukuru Mungu kwa kweli, mpaka sasa hivi naendelea vizuri. Nimemwacha endelea na maisha yake, simwingilii maisha yake na mimi na maisha yangu. Namshukuru Mungu, alhamdulillah, ni jambo la kushukuru. Mm. sana sana na, na, pole sana na Tuko pamoja na nawashukuru sana, tuko pamoja bwana. Karibuni Mwanza, hili ni pigo na nipigwe na watu wote Watanzania wote. Usikae na kitu, nikamwambia asante, lakini kwa sababu na mimi na haraka haraka tukuongea vitu vingi, na pia alikuwa amepanga baadaye kuja kwenye show, lakini kuna muda wakati mimi nimeshuka, kuna mtu alikuja kunipa taarifa, kwa sababu nilikuwa nishamuuliza mbona leo simuone Salha, sababu si kawaida yake. Yani shughuli yoyote kubwa ambayo inafanyika yeye alikuwa ni mpenzi na ni mtu ambaye anapenda burudani, alafu kikubwa tena kakake nilikuwepo na anajua niko na Diamond Platinum na tayari shakuwa barozi wa Wasafi Bet. Ni kitu ambacho nilipopewa taarifa, kiukweli nijisikia vibaya sana, kwa sababu katoka kunipongeza mchana, alafu baadaye napewa taarifa mboni tofauti. Nisikitika sana na nikajisikia vibaya, kwa sababu mume wake nilikuwa namfahamu hata kabla jawa mume wake alikuwa mi na yeye tunafahamiana vizuri na tushie kuzungumza vitu vingi sana mi na yeye, na Swalha alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana kuliko mtu yoyote, na hata kwenye video ya mariam aliyefanya makeup ni Swalha, na kuna baadhi ya video ambazo, ambazo sasa nimeposti nilikuwa na Swalha. Ni rafiki, ni ndugu, ni mtu wa karibu sana na mimi kwao. Nimesikitika na nimeumia sana, kwa sababu hakuna kitu kizuri kama kuwa mkweli mi nimeumia sana sana, na Watanzania wengi wameumia sana, ndugu pia wameumia sana, na wapo watu walioumia zaidi yangu mimi, lakini ukaribu wangu mimi na yeye ndicho nachokizungumza sasa hivi mimi hapa, kwa sababu mimi na Swalha tulikuwa marafiki sana, sio urafiki wa juujuu wa kushauriana mpaka kuongea naye vitu vingi vya msingi. Nilikuwa ni mimi mpaka nilikuwa namshauri kufungua ofisi kwa sababu ya makeup, nilikuwa ni mimi ndio nilikuwa namwambia lakini unaambiwa safari ya mwanadamu, kila mtu hakuna ajuaye kesho yake, ametangulia, tupo nyuma yetu. Tujifunze pia, ili ni funzo kwa sisi vijana na watu wote, dunia nzima ijifunze, yani kwamba ukimwona mwenzio na unapoona mwenzio katangulia ama mtu wako wa karibu, inabidi nawe ujifunze pia, ujue kwamba unatakiwa uishije pia duniani tunapita. Umempoteza mtu wa namna gani kwako Heche Baba? Ni mtu muhimu sana kwangu kwa sababu ni, ni, ni mwanadada ambaye alikuwa mcheshi sana, alafu tulikuwa tunabadilishana naye mawazo sana. Ni mtu ambaye yani, nikiwa na jambo langu lolote, hata ukienda kumuuliza mdogo wake atakwambia jambo lolote la kwangu. Nilikuwa simfichi, nilikuwa naongea naye vitu vingi, naye alikuwa akiwa na jambo lolote lazima aniambie kitu chochote kwa sababu chukua ni marafiki mpaka ndugu, anaweza akapiga simu, ongea na baba eh, nikaongea na mzee, ongea na mama eh, nikaongea na mama. Ni mtu ambaye tulikuwa naye karibu sana. Kwa hiyo nilipopata taarifa, kwa kweli yani tu tuongee ukweli kwa tukio lililotokea, hata kama mimi sikuwa naye karibu, kila mtu kasikitika, kwa sababu ni kitu ambacho ni bora mtu, hata mtu augue upewe taarifa anaumwa au itokee nini, lakini kifo cha ghafla cha maamuzi ya binadamu tupunguze hasira, tusiwe na jazba jamani. Ukiwa na kitu jifunze sana kutokuwa na maamuzi ambayo sio ya msingi na sio ya busara, yanakuharibia kila kitu. Kwa tujifunze kurudisha hasira zetu nyuma, tusizitangulize mbele, kwa sababu zinakuja kuleta madhara na zinakuja kuleta matatizo makubwa. Ah, kwa mfano ndugu yangu Swalha, familia ilikuwa pia inamtegemea, kwa sababu alikuwa ni mdada mpambanaji mfanyabiashara na pia anafanya shughuli zake za aina mbalimbali.